ekuse ekuse sivathini vek lo sisenzene i poster labo for isimile ezoyenzeka la iClermont ngez11 November bo ayiyona ah, ke le if udinga uyaza ethula khona www.vatsinvik.com uyazoyithola i-download awuyi-edit ngendlela yakho kube mnandi sengiyaphuma ke phela i'm out baba